三月十三日，周深发布了宣传《创造营两千零二十一》的相关微博。按照以往的画风，不应该是讨论些可爱的猫猫，或者是讨论一些有趣的梗呢。可是这一次却风向急剧变化，评论区就是周深大型尬死现场呢。粉丝集体上阵，纷纷询问周深当时的心情，事情到底是怎么回事呢？还得从鹅厂的预告说起呢。 周深作为创造营的导师，节目总是会提前发出一些有关周深的预告。好吧，昨天中午的一条预告直接让粉丝沸腾了。周深不知道说了什么，尴尬的满地乱爬，录制现场瞬间变成花果山，学员纷纷原地跳起来，场面一度失控。周深总能凭借一己之力将整个现场给掀翻。漫长的七个小时过去了。 终于揭秘了，周深绝对是不鸣则已一鸣惊人的典范。一个娇滴滴的甜甜蜜蜜小白粥，尝我一口喵喵喵，尴尬到四肢抠地，浑身散发着看不到我看不到我给我找个洞的周深。这是我们不充会员就能看到的神仙场面吗？不过，唱歌时的周深在尴尬的动作和歌词都是可以神色如常的演绎出来。当周深不唱歌时。 总是可以抠出三房一厅呢。当粉丝欣赏完周深尴尬的表演之后，纷纷聚在微博讨伐周深，丝毫没有注意到当事人的尴尬。当粉丝询问周深当时是什么感觉，周深也直言当事人当时已经不是人了。这就是典型的做事不过大脑，一时嘴快，瞬间尴尬。不过，粉丝怎么可能就这么简单的放过周深？ 不再提这个比较有趣的话题呢。网友直截了当的询问周深，看到今天的热搜开不开心？这个问题有点扎心了。都可以尬出镜的周深，怎么可能开心呢？不过也有画风比较奇特的网友，关注点并不在周深尴尬的表演，而在于白裤子。这个疑问也是伤透了周深稚嫩的小心灵。这样的相处画面，虽然有些互相揭老底的既视感。 但是不觉得很温馨吗？以前总觉得爱豆或者偶像和粉丝处于两个世界，他们的世界粉丝进不去，而且粉丝的世界他们也不屑了解。看到周深和其粉丝的相处模式，打破了以往的认知。周深每一次的微博都是自己亲手操刀，每一条回复都是经过仔细思考而回复的。面对粉丝的彩虹屁，干脆利落的怼回去。 粉丝则是不留余地夸周深、损周深、坑周深，他们就是最佳损友的代言人。这样的互动是专属于周深和生米的，评论区一片互怼的画面，羡煞许多人。不过话说回来，虽然平日粉丝也会有嘲笑周深的场面，但是不曾出现过这样声势浩大的场面。看来是粉丝这一周见到太多新鲜的周深，抑制不了内心的激动了。 有了新鲜的周深就要好好欣赏一周四档节目的盛况。曾出现在跨年晚会上，不曾想平日的时光也可以出现这令人激动的场面。